සෙව්පා වැනි මිනිස්සුන්ගේ ගාති ලොකු පුතේ නුඹට අමතක වෙනවාද අද තමයි මගේ පින් පඩි දවසා සසරක් ගෙවාගන්න හැකි ඊට පස්සේ හෙට ඉඳලා මොනවත් මට නැති පින්පදින් එක දවසක් ගෙවාගන්න හැකි ඊට පස්සේ හෙට ඉඳලා මොනවත් මට නැති මොනවත් කළත් ලොකු පුතාව තවමත් මට වටේ නින්ද නොයයි රැතිස්සේ සංසාරේ හැටි ලොකු පුතේ නුඹට අමතක වෙනවාද අද තමයි මගේ පින් පඩි දවස ඒ කෝප්පයක් නුඹටත් දෙන්න මහවැව ළඟ කඩේට එන්න අහිංසකයි මටත් වඩා මගේ පැතුම් අහිංසකයි මටත් වඩා සතුන්තයි ඔබට ආදරේ මම මටත් වඩා සතුන්තයි ඔබට ආදරේ ගොඩන හිත සනසන හිනාය බිත්තක් නොදී ඉන්නේ පාදුටුවම වෙන නොසන්සුන් මම අහිංසකයි මටත් වඩා මගේ පැතුම් අහිංසකයි මම අහිංසකයි මටත් වඩා මගේ පැතුම් අහිංසකයි මටත් වඩා මගේ පැතුම් අහිංසකයි මම අහිංසකයි මටත් වඩා මගේ පැතුම් අහිංසකයි පවා උණුවෙන ගිනි ගන්න හදවතේ නුඹ තාම මගේ හිතේ කොතැන කියා පන්නගේ සුදු නෙළුම් මල් පිපේ හමුණු නිල්ලු යන්තරේ නුඹ හැදූ පහන් පැල තවමත් තනි වෙලා සිතේ පවා උණුවෙන ගිනි ගන්න හදවතේ නුඹ තාම මගේ හිතේ කොතැන කියා පන්නගේ සුදු හෙළුම් මල් පිපේ හමුණු නිල්ලු යන්තරේ නුඹ හැදූ පහන් පැල තවමත් අනිලලා සිතේ දුන් පොරොන්දුවලට හිනහෙන්න ඉගැන්ම ඔයාම යළි හැඩෙව්වට මම තාම ආදරෙයි නුඹ මැව්සිහින ලෝකෙට මම තාම ආදරෙයි නුඹ මැව්සිහින ලෝකෙට කළු යකඩ පවා උණුවෙන ගිනි ගන්න හදවතේ නුඹ තාම මගේ හිතේ කොතැන කියා පන්නගේ සුදු හෙළුම් මල් ටිකේ හමුුණුනි හැදූ පහන් පැල තවමත් තනි වෙලා සිතේ හැදූ පහන් පැල තවමත් තනි වෙලා සිතේ හැදූ පහන් පැල තවමත් ගොඩ වැස්සට el වැලි යුරට අතිනත අල්ලාගෙන අපි යමු හෙමි හෙමි ඒ කිව් අදන් ගොල් සුලගක පාකිරුවා දෙකෝකුල අද අන්න අයෙකුගේ සුසුමේ උණුසුම විඳිනවද ඔබ හිමින් හිමින් නැවීදින් මගේ හීන ලෝකෙට අතීත සමග තවමට පරිස්සමින් නිගිල්ලෙන්න කොඩින මේ අහස මොනවා වුණත් මම ඉන්නවා සුදුනං ඒ ඔබට සුදුනං